一个国家，它的格斗水平高低不是取决于最顶级的运动员，而是取决于老百姓们，这么多爱好者们的综合水平。我们可能说我们有邱建良能打，或者说谁能打，方便能打，但是有没有想过，大多数爱好者打的跟屎一样哎，大多数运动员的水平是外爱好者的水平哎，有没有想到这件事情，对吗？ 所以最重要的是，我们让老百姓的综合水平提高，更多人参与到这项运动中来。我们怎么引进他们？我们引他进来，我们要突破传统的思维方式。他传统说练格斗谁挨打，所以我们要突破这东西。我们要给他娱乐的展示，对不对？然后我们要给他趣味的展示。当他来到线下参加你的训练的时候，他才了解哦，格斗原来是这样的。那不仅是娱乐的，而且呢。 里面我越来越喜欢，我是可以做实战，而且是不受伤的。这是他来了你那里学习，我们才要引导给他的，对吗？然后有的教练说，那是不是不能实战？不是的，你作为教练的能力有多高，决定于你决定了，你能让学员提高到什么地步。